Jóvenes Constructores de Paz es un proyecto que busca fortalecer la resiliencia económica y social de la juventud ecuatoriana y de las y los jóvenes refugiados colombianos en la frontera norte, a través de procesos formativos que promueven su participación activa en la construcción de una cultura de paz. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Eh, me presento, soy Jesús Cuenca, eh, un joven más del Movimiento Juvenil Escabellano, les saluda desde Lago Agrio. Bueno, este, nosotros como, jóvenes del Movimiento Juvenil Escabellano emprendimos un proyecto comunitario que va basado en un cortometraje sobre el trabajo infantil. Eh, un poquito contar hacia atrás es justamente la formación que inició a, pensar en este, en este producto de, hacer un cortometraje para el trabajo infantil, con la formación desde la FLA en Constructores de Paz. Este fue un proyecto que quisimos hacer entre todos los compañeros en vista de lo que se venía viendo aquí en la ciudad de La como lo que es el trabajo infantil Pretendemos llegar con ese video a las autoridades para de esa manera poder concientizar y erradicar el trabajo infantil dentro de la provincia. A ah, este tipo de cortometraje nos facilitó este, que es una empresa de ayuda social y que gracias a ellos pudimos hacer el avance de este cortometraje. Comenzamos primero con los niños que viendo en la calle cómo trabajaban y comenzamos de ahí, fueron haciendo las ideas y fueron, se fue creando el guión. Dividíamos las responsabilidades que teníamos que hacer cada uno, por ejemplo, en la, llevar los oficios a cada entidad que invitaríamos, a cada entidad que le solicitaríamos su ayuda, su aporte para hacer la realización de ese proyecto. Los que dieron las capacitaciones fue el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y la PEN. Fuimos a las escuelas, a la escuela con la que participamos, informamos a los profesores a ver qué les parecía la propuesta, ellos no, la aceptaron. Eh, hicimos una reunión con los padres de los niños, se hizo la elección de 40 niños para iniciar, de los cuales saldrían 10 niños con la realización de un casting. Nos hizo divertido porque nosotros llegamos con un guión, pues con una obra a dedicarle a los niños, a darle como para que ellos se expresen, pero terriblemente salió mal porque ellos no sabían ni qué hacer, se pararon al frente de, los jurados y ellos no sabían cómo reaccionar frente a ellos, ¿no? Porque se iniciaron las capacitaciones con los niños, eh, manejo escénico, eh, en perder el miedo frente a la cámara. ¿Cómo lo hicimos esto? Mediante juegos y dinámica. Nos imaginábamos que había un dragón arriba, abajo y nos atacaba por todas partes y teníamos que hacerlo todo real. Entonces, ese fue básicamente el proceso de expresión corporal y manejo de escenario. También tuvo una madre de familia que nos ayudó al, al momento de actuar. También estuvieron padres de familia tras cámaras ayudándonos con los niños. En las cámaras estuvo Wilmer Caiza, pues, que nos estuvieron ayudando en grabación, y Vladimir en audio. Yo estuve en el tema de, la, del sonido, estuve apoyando al camalógrafo, él me decía, Vladimir, eh, ayúdeme con el sonido, y, él me enseñaba cómo poner las grabadoras, cómo, cómo poner el, micrófono. Yo soy madre de familia de la Escuela Salomón Araba y mi hija es Vanessa Cedeño. Yo les colaboré porque yo dije no, porque tantos niños que veo en la calle, tantas cosas que suceden, y yo quisiera que mi hija vaya sabiendo y vaya viendo. Entonces dije, vamos hija, le dije. Yo actuaba de que, de que yo estaba vendiendo caramelos y que me maltrataba. Me sentí muy triste, porque eso no, no, no nos conviene a nosotros. Después de que terminó el rodaje del video, comenzamos y fuimos al, al arreo Sucumbíos y el, editar el video sí fue un poquito difícil porque tú sabes, toca, toca captar todo, ¿no? Y poner todo en su orden y, eso es como medio complicadito porque tienes que poner audio y todo, filmar ahí mismo, Y sí se nos demoró un poco, una semana hicimos toda la editación del video. Y así fuimos, eh, con cada escena fuimos demostrando eh, el trabajo infantil que se vive acá. Hoy en día miramos niños trabajando en la calle, pero para nosotros ya se ha vuelto algo normal. Todo lo que queremos con el video es concientizar, que ya no queremos niños trabajando, sino niños estudiando, divirtiéndose, jugando. Y con este video queremos llegar a los corazones de la, gente y poder hallar alguna solución y poder erradicar este trabajo infantil, porque ellos sinceramente sufren, no son alegres con lo que están haciendo. Me pareció algo muy bonito, pero a la vez en la que nos mira la capacidad de responsabilidad que tenemos nosotros como jóvenes donde podemos e-, evaluarnos nosotros mismos. Le eh, doy gracias al Movimiento Juvenil Escalabriano, a la Misión Escalabriana, eh, a Fade porque nos apoyó mucho y si no fuera por ellos pues no, esto no se hubiera hecho realidad. Aprendí lo más importante que cuando un niño trabaja se le vulneran muchos derechos, como uno de estos es un derecho importante, la educación lo que tenemos un poco más de, cuidado y preocupación como jóvenes del movimiento de sucumbíos es el derecho a la vida, porque el niño cuando sale ahí afuera es propenso justamente a que le sucedan eh, riesgos dentro de, este proceso de venta, de ambulante, etcétera. Lo mismo el tráfico de órganos, cosas como, como el estilo. Ya no trabajo infantil, sino más estudio, más cuidado con ellos y más amor para ellos. ya los papás deberían Recordemos que un niño sin educación es como una estrella sin luz, entonces ese sería mi mensaje, dedicarnos a estudiar y sobre todo a concientizar a la sociedad acerca del trabajo infantil para de esta manera poder erradicar eh, de una buena vez por todas. Hola chicos, soy Vladimir. Vengo del Movimiento Juvenil Calabriano desde La Guagri. Eh, le venimos a, a presentar nuestro cortometraje sobre el trabajo infantil.